रिश्ता ठीक नहीं रहता आदरणीय सिस्टर शिवानी जी कहती हैं कि कैसे हम अपने रिश्ते में उसको मजबूत बना सकते हैं उसके लिए वो कहती हैं सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहले हमें सिर्फ लोगों की कमज़ोरी दिखाई देती है इनको ऐसे नहीं होना चाहिए ये एक रिजेक्शन की एनर्जी है मतलब आप अभी जैसे हैं वो मेरे लिए ठीक नहीं है आप परफेक्ट नहीं हैं आपको चेंज होने की ज़रूरत है और अगर हम ये बोल नहीं रहे अगर मन में भी सोच रहे हैं फील कर रहे हैं और ये एनर्जी सामने वाले को मिलती है सामने वाला अच्छा फील नहीं करता दूसरों के अंदर चेंज करने के लिए हमें उन्हें ब्लैसिंग्स देनी होती हैं दूसरों के अंदर चेंज करने के लिए हमें उन्हें ब्लैसिंग्स देनी होती हैं blessings is a high vibration word अगर दूसरों को चेंज करना है हमारी प्रेरणा है कि उन्हें चेंज होने की ज़रूरत है तो हमें उनको ब्लेसिंग्स देने की ज़रूरत है जो हम चाहते हैं कि वो सच में हों तो हमें ब्लेसिंग्स भेजनी है कि वो ऐसे हैं वो ऑलरेडी ऐसे हैं वो ब्लेसिंग की वाइब्रेशन उन तक जाएगी और वो वैसे बनना शुरू हो जाएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई झूठ बोलता है आदत है उस आत्मा का संस्कार है हमें ब्लेसिंग्स भेजनी है you are a powerful soul आप एक शक्तिशाली आत्मा हैं आप हमेशा सच बोलते हैं क्योंकि ऑनेस्टी तो आपका संस्कार है अब ऐसा लगता है ये तो झूठ है वो तो ऑनेस्ट नहीं है वो तो झूठ बोलते हैं लेकिन हमें इसीलिए ऐसा बोलना है जो हम चाहते हैं हो वही हमें बोलना है वही हमें ब्लेसिंग्स देनी है जब हम ऐसा करेंगे तो वो चीज़ें धीरे धीरे होती जाएंगी उनके अंदर चेंज तो कोई भी संकल्प करें बहुत ध्यान से करना है जो उनके अंदर आप चेंज देखना चाहते हैं वो चेंज आपको कहना होगा ऑलरेडी वो हो चुका है जब आप ऐसे ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे चीज़ें चेंज होनी स्टार्ट हो जाएंगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि अगर हम किसी की डिसरेस्पेक्ट करते हैं तो सिंपल सी बात है सामने से भी हमें वही मिलने वाला है तो सबसे पहले हमें वो देना स्टार्ट करना पड़ेगा जो हम खुद अपनी लाइफ में चाहते हैं कि हमें मिले तो रिश्ते में प्यार चाहिए तो प्यार देना स्टार्ट करना पड़ेगा प्यार फिर मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा तो आज एक लिस्ट बना लें कि आप उनके अंदर क्या क्या चेंज देखना चाहते हैं तो उसके लिए उनको बार बार बोलना नहीं है आपको खुद ही ब्लेसिंग्स भेजनी है उनको परमात्मा को याद करके उनको ब्लेसिंग्स भेजनी है कि वो ऐसे हैं ऑलरेडी हो चुके हैं ऐसे ये बोलना है ओम शांति